Всім привіт! Ви знову на першому чесному YouTube каналі. Я нікуди не пропав, друзі. Я просто зараз в мене менеджер пішов в отпуск, я його заміняю. Ой, дуже-дуже багато роботи і ну реально просто капець. От. І... Але я все одно якісь новини стараюся включати на фоні. Да? Я не можу їх подивитися, але ну, включаю якісь закладочці десь на комп'ютері новини, слухаю цілий день ці новини, цю брехню. Як пам'ятаєте, дуже часто сторона Донецька при обмінах жалілась на те, що е, наша сторона українська вона видає мирних людей за ополченців, обмінює мирних людей. 32 человека с 222 э, только действительно ну, эм, имели прямое отношение к ополчению. Все остальные это политзаключенные в основном, либо гражданские лица. Очень много людей было, которые вот получается с города Днепропетров, с города Харьков, именно жители. Вот, к сожалению, они сейчас все находятся в городе Донецк, то есть они здесь временно размещены. И вернуться на свои дома, на территории Украины они не могут, потому что процессуально они полностью не очищены. И они по- ну, опасаются того, что будут заново взяты под стражу и будут иметь проблемы. От ЗМІ це заперечували, влада заперечувала, але коли ти брешеш постійно і кількість цієї брехні інформації така велика, що ти просто її в голові вже не можеш втримати, просто запам'ятати, то ти починаєш помилятися. Ось так от проговорилося ТСН. колишній мешканець Миколаєва, який нині перебуває на Донбасі на території підконтрольній бойовикам, рік тому чоловіка арештували за підозрою у підготовці замаху на життя миколаївського губернатора та, зрештою, міняли на українських полонених. Так що, як ви бачите, реально міняють і реально про це знають і брешуть, знаючи правду, брешуть просто відверто вам прямо в очі.